こんにちは、粟田洋介です。今日はマットフレームを作りたいと思います。マットフレームっていうのは、こういうので、ちょっと硬い紙でできた枠なんですけど、額に入れる時に、紙を後ろに入れて、額に入れるものです。額を買うと、こういうのがついてる時もあるんですけど、自分で切れば、この大きさがぴったし、使いたいものに合わせられるということと、あとは、この色ですね。ついてくるのって大体白とかですから こういう色とか好きな色を合わせることができます今日は小さいやつを作っていこうと思うんですが何ヶ月か前のビデオで水彩画とマーブリングの絵を描いたんですけどこれのマットフレームを作っていきたいと思いますこれをこのグリーンのやつで合わせて私が前にペイントしたフレームなんですけどこれで合わせたら綺麗なんじゃないかなと思ってこれを作ろうと思うのとあと2枚ですね 新しいこれはねイラストレーションボードなんですけど綺麗でしょ裏表色が違って両方両面使えるんですけど今日はこの面でこれと合わせようかなと思ってねすごい綺麗だなってこれが見てくださいであのちょっとこの額も私塗ったんですけどこれでちょっともうちょっと塗り足そうかと思うんですけどとりあえず今日はね切るっていう作業をお見せしたいと思いますここの絵ですね これがねピンクサーモンピンクの方と両方合うんですけど額次第なんですよねなんかこっち側にしようかなって思ってるんですね色がね入るんじゃないかなと思ってこれこれ <laughs> 入るんじゃないかなと思ってこっちにしようと思っていますさてこれをもう切らなきゃなんですけど切る作業もとても面倒くさいですねうんしょうがないかマットを切るのに金属の定規と カッティングボードを使いますあとはこのカッターナイフですねそれでフレームの大きさをちょっと測ってみるんですがこの内側の部分ですね測るのは17.8センチの12.9センチってとこですかね17.8センチですね定規で紙を切る時なんですけどカッターナイフで切る時に こっちの面とこっちの面があるんですけど私はこっちの面で切りますなぜならこっちの面でやるとカッターでギューってねあの定規を傷つけてしまうことがあるので私はこっち側で切りますでこっち側今度は12点なんだっけ ちょっとね小さめにするのがポイントですなぜかというと額に入れる時に綺麗に入るからですでここに綺麗に入るかどうか確認してここがなんか引っかかってるなこの部分をちょっと削ってみる そうですねこれね紙は綺麗に切れても額の方が歪んでる場合があるんですよねうんよし絵の大きさにほんのちょっとかかるぐらいこの余った大きさですよねここにプラス 3mm って感じなので3.1とか2にすればいいんだな 3.2÷2 は 1.6?1.6cm にします線を引きます線を引きますでこっち側もだいたい 1.6cm になりますよねそうすると さてそんでこうなるわけですけど紙がかかっているかどうか確認ですね大丈夫そうですねでこっち側にも余ったところをだいたい2.9ぐらいこっちもだいたい同じような感じ2.93.1だこれも1.6ぐらいですね本当に1.6センチ 両方同じなんでな綺麗な感じにまとまりますこれはだいたいちょっとかぶさるぐらいですよねこれもこれも円を引きます紙をこの額の大きさに切りまして線を引きましたこっち側が表になるので 菅浦です45度にこうやって切っていくんですがここで使うものがこの定規は別に金属じゃなくてもいいんですけどこの溝が入ってる定規ででここに後ろに滑り止めがついてるとなお良いですあとは45度のマットカッターですね刃が出てきます段ボールでもフォームコアでも何でもいいんですけどカッティングボードカッティングボードはなくてもいいんですけどね本当はこれを直接切る感じですね段ボールとかでもいいです この上にさっきのマットですねマットをここに置いて定規を当てるんですがこっち側から切ります間違えてこっち側でやってしまうとこれが表になるんですが間違えてこっち側からやってしまうと表がこういう状態に切れてしまいますで表をこういう白がちょっと見えてますよねこういう状態に切るためには 方ではなくてこっち側から切るということですこのねあの矢印見えると思うんですけどここをねちょうどここの線の上にせるような感じですねでこれをねパチンってやってスーッてやってでこの線のところまで持っていきます線よりもちょっとはみ出てもいいかなでもう一回戻してでこれも線よりも若 回戻すって感じですねもう一回カチャってやってでこれ繊維にもやってこれを繰り返しますそうするとね完璧に切れるとスーッてね引く手がね軽くなるんですよその時にやめますで切れましたでそれをこうこうこうってやっていきますここにも線がついてるんでここですね ここから見えるんですはいマットが切れました今度は絵を入れていくんですがこの裏のところに ちょっと今セロテープしかないのでこれを使いますがスコッチテープって半透明色みたいなテープの上から鉛筆でかけるテープあるじゃないですかあれがいいって教わったんですけどまあないのであとね私あの個人的にはマスキングテープでもいいんじゃないかと思いますでも今日はこれを使いますでこれテープで留める時にここここここここってね教わったんですけどその時によって私はこの4箇所に 止めてしまうこともありますでなんでセロテープがダメかっていうと剥がす時にこれ破けちゃうんですよね紙がね紙の一部がくっついて紙をダメージを与えてしまうことがあるんでやる時に一回あの服でこうやって <laughs> こういうふうにやってそれでこうテープつけると粘着力が弱くなるので で3箇所止まりました出来上がりということです、うん、額をこうやって入れてこんな感じですねはいこんな感じで額が出来上がりましたで1枚終わりましたけど 今月終わりから個展が始まるのでマットフレームを結構な数作る予定なんですけどあーって思うんですけどあんまりネガティブなこと言わない方がいいですねじゃこれからマットを作るぞってまあいいや <laughs> というわけで今日はマットフレームの作り方でした最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お会いしましょうさようなら